Allah bergan devletin otani asrash kirek Allah devletin atene davlating kirek asrash kerak qiblaga atene otani kirek kerak umringizni ustini Aşbikavring mazmuni Umringizni urustili Tasbikavring mazmuni Ham imavning butuni Otani asrash kerak Ham imavning butuni Otani Esraç Kiray ko'targan kim hayotga so'ng ko'targan qanotga keltirgan kim hayotga so'ng ko'targan qanotga yetay desang murodga otani asrash kerak yetay desang مراد يا عطن أسراج كراك کروان باشی سر باونی اتنه اسرائیش کرد کروان باشی سر باونی اتنه اسرائیش کرد boriga qilgin shukur rozi yetgin bir umr boriga qilgin shukur ay rozi yetgin bir umr duosini الباب عطا أسراش كراك دعاء سني الباب عطا أسراش كراك عطا أسراش كراك عطا أسراش